Buenos y tecnológicos días, si sueles navegar por la red a diario seguramente te hayas topado alguna vez con las fake news, pero ¿sabes qué son o en qué consisten? Te lo contamos. Fake news significa literalmente noticias falsas. Aunque el término lleva tiempo existiendo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo volvió a poner de moda refiriéndose así a las noticias que no le eran favorables. Durante toda su campaña, tanto Donald Trump como sus opositores denunciaron una alta cantidad de noticias falsas extendiéndose en redes sociales. De hecho, es la principal característica de las fake news, no aparecen en medios tradicionales, sino que se mueven en el mundo digital. El objetivo principal de las fake news era crear desinformación, pero también hubo muchos que se lucraron de este hecho y comenzaron a crear webs en las que imperaban las fake news para ganar dinero. ¿Y para qué crear desinformación? Pues porque las fake news pueden ser tan relevantes que un grupo organizado podría manipular unos resultados electorales. Según muchos expertos, esto ya ocurrió con la victoria de Trump o el Brexit. Como eran noticias muy llamativas, se viralizaban fácilmente en redes sociales, en especial en Facebook. De hecho, Zuckerberg tuvo que hacer un comunicado y admitir el problema, además de prometer mejorar su algoritmo para evitar que se propagaran demasiado. De hecho, las fake news han tomado tal relevancia en el panorama internacional que el diccionario Oxford decidió que fuera la palabra del año 2017 entre las más de 4.500 millones que lo forman. Concretamente en España, el Partido Popular ha intentado luchar contra las fake news a través de una propuesta para eliminar el anonimato de las redes. La razón, desenmascarar las cuentas que se dedican a compartir y hacer virales este tipo de historias y tomar medidas al respecto. Pero si lo que quieres es protegerte de las fake news por tu cuenta o simplemente no quieres darle más visitas a este tipo de páginas, nosotros te recomendamos instalar Fake News Blocker o la española Maldito Bulo. Estas extensiones de Chrome te avisarán si la web por la que navegas es conocida por publicar este tipo de noticias. Y esto es Fake News y así os lo hemos contado. Ya sabéis, like si os ha gustado, suscribíos si os ha encantado y si tenéis cualquier duda podéis dejarnos un comentario aquí abajo.